Olen Jukan kanssa tehnyt työtä liikenne- ja viestintävaliokunnassa neljä vuotta ja täytyy tunnustaa, että mies osaa asiansa. Jos olisin, siis korostan, jos olisin kokoomuslainen, äänestäisin ilman muuta Jukka.